vez eu vou fazer um vídeo de desafio aqui, estou com meus manos. E aí, galera? Estamos aqui com o Mano Urubu, 24 e careca. Vamos fazer o desafio aqui dos dominó, né? Assim, ó. Vamos jogar umas partidas. É o que perder. Vai ter que comer limão com sal. Sem fazer careta. Sem fazer careta. Quatro dedos, hein, galera? Lembrando que fazer forte. careta vai levar uma sardinha. Agora vamos pro vídeo. Vamos pegar as peças aqui, né? Vai ficar né? Pronto, cadê você tá com 7? Dois não Ei, me deixa eu ficar com esse aí que não vai dar pra me segurar direito, não. Pra ver meu

isso aqui. É, se inscrevam lá no canal do Tio Luiz, vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, viu? Pra vocês estar inscrevendo lá no canal dele. Valeu. Tá. 24. Bora 20, bora 20. Adianta 20. dois. E é, menino. É tu como? Pode calmar quem? É eu, tá? É? Vai, cadê? Bora, Bibu. Agora quem? Vitor, tu. Eu vou perder, tá? Vai, lá botar o cara misturando os nomes. Um, três, né? Tem uma bucha. Dois. Bota uma jogadinha, ó. Deu, passou, viu? Não passa não, que se passar aí, eu jogo meu, gente. É. Joga meu, galera. Vai já. Passei, galera. Maria, galera. Vou morrer. Deixa eu parar, galera. Sou eu aqui. O Marilão. Igual aqui, que é tipo ali, não. E alguém tá com bucha na tá minha. É quem sou eu, é? Aqui o jogo, galera. Urubu. Vai, Urubu não. Vai, João Vitor. Vai, João Vitor. Passei. Não, calma, calma. Bati junto. Mas eu também? Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ah, é cinco. Gato, vai, bora. Gato, cinco É limão e sardinha? Uhum. Tem que fazer careta. Já botei aqui. Tem que fazer, duas, né? Vai. É. Vai, calma. Já, já, passei. Bati. Ah, sou eu. Ai. Vai, Diogo. Bate, bate. Ai, puxa! Bate e puxa! Vai, João. Toma limão. Oi, limãozinho. Ei, ei, olha. Olha, olha pra câmera. Lambe, lambe e aperta. Aperta. <laughs> tá muito, mano, tá muito gostoso. Toma, tá Maria, tô sentindo cheiro daqui dos <laughs> irmãos. Tá eu já tô Farinha, farinha, gente. Farinha agora. Deu. É farinha. Ah, não, aqui da careta, quanto a careta. Não, não, não. Ah, fez careta. Ah, esconde ontem. Ai, Ah, tá. Hum. Oh, oh, galera. Vai, vira o jogo de novo. É eu, eu ganhei o quanto jogo, né, gente? Vem cá, lá atrás, ó, o negócio que eu dava. Aí, vamos jogar mais quatro jogos. Ele tá fora agora, né? Não. Não é assim, ele tá fora agora. Não, é, você é melhor. Daí vai tomar próxima partida com ele. Não, doido. Aí, não, o, aí o último. último. Não, vai de olho pra agora. Não. Ele tá batendo de novo, mano. Não, não quer desculpa não, não quer. Não, doido. Não, não, Jovem, tá, tá, Aí vai ficar coisado. Divina, não mexe não. Ah, tu tá fora do jogo, viu? Viu, Juiz? O tem quanto? Valeu. É, eu gravei você agora. Aí. Bora Pernambuco, vamos vencer esse jogo de novo. Agora vai ficar melhor. Gente, eu sou do Pernambuco, pra ver. Eu, Urubuzão aí, carequinha. Calmazinha aí, ó. O pardal, Pardalzão, tizinho. O Dozé, o E aqui, ó, o belezão, que bonitão aqui, ó. 24. 24 que é pacientes. Aí o jogo já tá assim, ó. É pra cá um quê, cara? Aí. Vou ter uma coisa aqui, vou te vai. Não, você ficou um pouquinho. Ah, agora é pra onde? calma. Dozé, o Baraú. Agora vai o urubu. Do urubu vai o careca. Careca vai o Zeca. Maria. Olha aí, ó. Tá acabando, o tá sumindo, ó. ó. O cara tá jogo tá pesado aqui, ó. Aqui na... vai deixar soltar? Esse cara dele aqui, porque... Olha o jogo, ó. Ó o jogo do cara jogo aí, galera. Ó o cara, fica em verde. Se esse jogo for fechado, gente. É pediu, jogo de pedra não, pô. É, Diogo tá tentando matar com o Dozão, mas vai morrer com ele. <laughs> Se não largar o Dozão agora, não tem mais jeito não. Ufa! Matou a buchona pior do jogo. Hum. Passei, só que não. Eu vou, Zeca! O ele aí passou, acho que foi mais limão. Eu vejo o jogo, eu tenho, quatro pontos em todo jogo. Chupa limão, galera! Chupa limão, galera! Isso é muito emocionante! Pode capucha! Bata, epa, vai cortar na Eu tirei os do caroço, me sai fora, engole caroço aí. Ei, olha pra câmera, olha pra câmera. Agora eu entro pro galera. Olha pra câmera. Agora eu entro pro galera. Né? Olha pra câmera. Não, não entra não, não bate não, bate os dois, né? Olha pra câmera. Eu vou tomar agora. Não bota não, Tu vem bater, velho. Ei, ei, ei, calma. Manda pra mim depois, viu? Tá, ainda vai ter mais dois jogos. Vai, vira aí. Último jogo, final. final. Dois jogos voltará eu e voltará Gustavo. A grande final, gente. E agora, gente? O Pardal contra o Careca. E o 24 do lado. O 24 você sabe o que é o número do viado, né, gente? Sai fora, galera. Sai fora, sai fora. Shuriken no jogo começa. essa. E galera, se vocês quiserem que eu gravo outro vídeo desse aqui, só que em vez de a gente chupar limão, pimenta, é só deixar no comentário. Viu? Isso mesmo, galera. E a meta... Bastante, hein? Bastante. A meta de like lá vai ser 5 likes. 5 likes. Tá doido, Só 5 likes. 5 likes. Se bater essa meta aí, eu faço. 5 likes, cara. Like vamos marcar, galera. Por favor. Vamos dar um joinha, uma belezinha aí pro cara aí para ajudar, velho inscrever no canal do Pardal. O nome do canal é mesmo, Cauã? É, Cauã Gameplay. Cauã Gameplay. Flashback na frente. Boa, o Pardal agora vai ser... Vai ser de Balimorra pelo Ariô. 24 viadas, né? Diogo. Pra... Diogo, Diogo. Bateu. Bati! Ai! Boa, Diogo, campeão! campeão. Vai chupar limão! Vai chupar limão! Esse aqui já chuparam? Já. já. Esse aqui? Não. Já. Sobrou dois limões já. Caramba, isso né? aqui. É ruim, doido. É ruim, é ruim. Quando mais? Pronto, pode chupar. Leva a câmera. Eu comprei o negócio da né? galera. <laughs>